Bueno, yo soy, eh, mi nombre es Idérico Bocángel Zavala, soy propietario de esta finca que se llama Ecoperlacha. Eh, esta finca ya tiene eh, más de 18 años de trabajo intenso en la agricultura orgánica. Estamos ubicados cerquita a la ciudad de Lamas, a 800 metros, eh, que es la provincia y eh, región, eh, provincia Lamas, región San Martín. nos dedicamos a coleccionar cacaos de todas partes de, de, la región Perú y de la región América para introducir en esta finca, que es biodiverso. Además nos gusta eh, coleccionar nuestros cacaos finos aromáticos que son los criollos chuncho, blanco, los híbridos de lamas y a los, a los que son altamente productivos. Esta finca empezó de lo que era un terreno baldío, o sea, un terreno que no tenía eh, fertilidad. Entonces hemos recuperado durante 4 o 5 años incorporando materia orgánica. Hemos plantado árboles forestales, entre ellos está el, el aguaje, es una palmera que genera, que reserva y eh, cosecha agua. Actualmente ya tenemos agua permanente y que criamos peces y con eso también regamos eh, con el agua que producen las palmeras la finca. Eh, la producción que nosotros ofrecemos acá es la visita, a todos que quieran conocer sobre el mundo del cacao. Acá se produce, se maneja eh, con mucha responsabilidad ambiental la post cosecha, la cosecha y la post cosecha igualmente bastante meticuloso para sacar al final chocolate en la finca para taza, que es al 100% con la marca Eco Perlache. Y otra es eh, para eh, la marca Amazona que se vende con, en tabletas y otras formas de presentación eh, con origen de Ecoperlacha Lamas y se denomina Chanca su uh, eh, ubicación. Entonces esta finca también ofrece los uh, días uh, sábados, domingos, la venta de comidas ecológicas, sobre todo uh, por la crianza de gallinas de chacra, huevos igualmente de chacra, y eh, todos los días fruta, venta de frutas, naranjas, hay ocho variedades de naranja, y eh, los chocolates que están a disposición solamente en Ecoperlacha. No tenemos otro lugar de venta porque aquí los visitantes son los que tienen que ser premiados y entregados el mejor cacao. Bueno, eh, la contribución directa es mantener eh, los árboles madres para poder proporcionar yemas de esos cacaos de alta productividad resistente a plagas y enfermedades o tolerantes y luego eh, eh, que se puede traslocar la experiencia y que lo están haciendo muchos de los productores de lamas y de otros de la región, sobre todo con la generación de agua a través de la plantación de aguaje. Entonces, acá se, también se capacita a las personas que desean en la tecnología para el manejo responsable del cacao fino aromático.